hey, eh, weet je, binnenkort hè, is er iets heel gaafs. Ja, echt, echt heel gaaf. En ehm, weet je wat er is? Ik ga optreden. Wow, ik ben uitgenodigd om iets superleuks te gaan doen. Nou, uh, je hoort het wel. Je moet gewoon komen. Ha! Naar het optreden van Wolly Wormel. Bekend van... eh. Ehm, ehm, nou, eh Hey, du ziehst an!